夏色祭りと白神吹雪はどういうご関係なのかということを整理しておきましょう。整理ですかまあ、こんなの言わずもがなだと思うんですけど。言わずもなか。うん、うん、もなかだと思うんですけど、 <laughs> まあ、はい、さっきも言った通り夫婦的な。いや、夫婦とはえ夫婦とは何ですか夫婦とは夫婦とはウィキペディア調べるウィキペディア調べるウィキペディア夫婦とは夫婦夏色祭り夫婦でまあ夫婦っていうのはまあ結婚してねしてない ですよね。まあ、挙式あげてないですが。挙式はまあ別にあげなくても。あげなくて、ああ、なるほどね。あげなくてもいいタイプ。うん、そう、二人で幸せになれれば。なるほど。に婚姻届出してませんが。こっそり出してこっそり出した <laughs> え、書いてないが書かれたもしかして。書いといた。こっそこう、いつの間に、何、母音でもいつの間にか寝てないのも書いてた。そうそうそう。うえっつって。そうなんですよ、実はね。 <laughs> いつぞや指赤かったのそういうことか。怖い。 まあ、もう結婚して3年になりますか3年になりますね <laughs> そうですね、はい、確かに、うん、デビューしてから <laughs> デビューしてから即結婚なでもそうだったじゃんあそうだったかデビューしてすぐね愛し合って愛し合って一期生、はい、他の一期生にも拍手されそうですよそうだったのかいや幸せだなちなみにデビューしてからこれまででなんか変わったなって思うとこありますか、うん、変わったなって思うところか自分自身の変わったなって思うとこありますかえー でも、あのー、いい意味で、頑張らなくなったっていうか、うん、じゃいい意味でね、なんか、あのー、汗汗みたいな。あ確かに。爪痕残さなきゃみたいなのじゃなくて、ううねうん、やっぱ後輩も増えてきたし、やっぱ VTuber 先輩の方になってきたから、うんうん、まあ、そういう意味ではこう余裕ができたというかどっしり構えてるそうそうそうそうかなっていう成長はしたかなって思うね吹雪はええー、で言ってもそう私もそんな感じかななんか最初あオフオフって感じだったけども吹雪はね噛んでましたからね <laughs> そうそう けど、はいはい、やっぱね、この世界暖かいのでね、ね本当にね、自分を出してっても良いということで、うん、もういろいろと本当に限界を迎えるオタクとして、 <laughs> やらせていただいておりますと、はい、ねえ。いいですね。いや、いいでございますね。うん、これ、まつりちゃんについての情報ちょっと先出ししちゃいましょうかね。まつりちゃん、なんと12月11日土曜日に開催される、サンリオ初のバーチャル音楽フェス、はい、サンリオバーチャルファンイン、ファンフェスかフェスイン、サンリオ 発表されてると。そうなんですよ。よよよよおめでとうついにサンリオコラボそうなんですよずっと好きだ好きだと。本当だよ。前にだって一緒にね、ピューラランドも遊びに行ったこともあるしね。そうなんですよ。年パス勢なんですけど。年パス、そうそうそう。年パスいちゃんだけスッて入ってて、自分のチケット買っててさ、 <laughs> ろそうねパスだし私中でもね、うん、あのシナモンシナモロールがすごい好きでシナモロールだ思い出白髪がシナモンシナモンってさめちゃめちゃ言ってたら、うん、シナモだからっつってそうそうそうシナモロールだからシナモロールなんだねけどねそこで改めてまつりちゃんに教えてもらったはずでまつりちゃんの目が若干怖かったそう。オタクはね、そういうとこ厳しいから、ね、そういうとこ厳しいのでね、そう、ちょっと、させんと思いながらも、実はあの時ね、あの、白髪ピューロランド初めて行った。そう 人のね、松井ちゃんがいろいろね、教えてくれたりして、めちゃめちゃ楽しかった。え、また行こうね。また行こうベロンドめっちゃ楽しかった。いや、良さをもっとね、知ってほしい。すべてを許しやしなし